يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انسجوا فانسجوا وإذا قيل انصزوا فانصزوا يرفع الله الذي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم I seek Allah's protection from the Satan rejected one. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. All you who believe, when you are told, make room in assembles, then make room. Allah will make way for you. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. And when you are told, come up, go up. Allah will exalt those who believe among you. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu and those who have knowledge to high ranks. Allah knows what you do. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. All you who believe, when you hold conference with the messenger, Might you give out to the poor before making conversation? Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengadakan pembicaraan dengan Rasul, hendaklah kamu memberi sedekah kepada orang miskin. That is better and purer. Sesungguhnya itu lebih baik bagimu dan juga suci. And if you don't get what you will give, Allah is forgiving and merciful. Dan apabila kamu tidak memperoleh apa yang akan kamu sedekahkan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beyond term, Almighty God, Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.